nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera bokisa n'ogamba gwe world champion naye ate ngaabakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi ontegera kyeŋŋamba bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka abiri emabega ngera mbasinga <laughs> okitegera ngera mbasinga mu buli kimu academicale physicale philosophicale financiale biki byonna byonna era engeri yokka yokka gye bayinza okunsinga ne babeera banamba wanu nga nsibiddwa emiguwa era mubaleke beeyagalire mu bwanamba wanu nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka era <laughs> puresidenti aba akomyewo so kabafune chance mukana akaseera beeyagalire mu bwanamba wanu kiri nga bogamba waliyo pere wali naye gwene media neteeka mu nnyonyonyo gamazeewo akabi nzeewo akabi I mean, yes, oli wakabi. Naye oli bamugulire bamugulire omukakase. E, osobola kyogera nga waali. So that's how it is. Ba artists abagenda okusabiriza uh, bangi be explaining nga tewali copyright. Yes, babatadde mu mbeera eyo. Kigenderere. Kigenderere oba kumanga muli baavu. Kigenda nasindika Dr. Hilderman namulonda artist munange ate uh, mp wange mu national interplatform party gyenkulembera era namulonda abeere minisita wa arts and culture kati tuli bawambe tetulina budget abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget yeggwanga museveni ne bibanne bagiwamba naye namusindika ateekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako aze ngaabayitamu mwenna to agree as artists ki kyetwagala industry ki gyetwagala however njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye museveni ne gavumenti ye tebajabikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artisti ate mwe ba artisti mulina kubeera baavu basobole obbafuga bonaoba togenda wa museveni obasali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogamba ekino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente ziyina okuyamba eggwanga so balina kufuula sireevu balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakiyimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne mumaka ago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babeega ate namwe ne mukkiriza okufuuka ababeega ate nga temwandikiriza kufuuka ababeega so nze ndowooza mwe ba artist mulina otuyamba ffe tuli ba artist banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino nze singa nalayira nga president entertainment industry ojja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kyemusaanidde overnight ensi yamwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera eyakabi mu africa overnight this would be the most popular nation in the world overnight olaba jamaica jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga bob mali yagi makinga uh, up there you know we've not had so many teams like the team we have so mweba artist kibakakatako mweba artist okitegeera abantu abalala baprofessionals ba badoctors ba engineers abasubuzi bonna bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba edi mutwe bampita bampita uh, uh obini bali bani bonabona ba embrace mwe ba artist abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali oh, online concert tujja mpozi nekino kankibagambe ngaekisembayo and please pay attention tugenda bawayo ekirabo waliwo abantu yabadde bagamba inaye nga temutuwamu music mulina okumanya wadde tubeera bize bwe tufunayo just weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne tiimu yaffe ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo so tugenda kukozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe era ku bwe tuvaano tugenda kuyitako mu studio tujja kubasuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisiibo kiggwako musooke musiibe tujja bawaayo tuni endala nga tugibawanga kirabo kubebaza kusiba si bwekiri musiramu wangi ffe tujja bawa omuziki omulala beebyokuanalize nga tubibalekere amin sigezaako okwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba gurupu yaba artist oba crew ngaerina sapooti mu uganda okuva edda nedda nga bajjuzanga ffe era kyabutali bwenkanya okuba nti aa owekiwatule katumuleke yagalire mudembe lye era naba kumadembe wakomewo eno tutekewo sente nyingi nyo okugezaako okulemesa kitegeeza abatutya ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogeraku mpulira aba artist abagamba nze ndi wakabi nyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera bokisa n'ogamba gwe world champion naye ate nga abakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi ontegeera kye ŋŋamba bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka abiri emabega ngera mbasinga <laughs> okitegeera ngera mbasinga mu buli kimu academicale physicale philosophicale financiale biki byonna byonna era engeri yokka yokka gye bayinza okunsinga ne babeera banamba wanu nga nsibiddwa emiguwa era mubaleke beyagalire mu bwanamba wanu nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka era <laughs> presidenti aba akomyewo so kabafune chance mukana akaseera beyagalire mbwa namba wan kiringa bogamba waliyo pere wali naye gwe ne media neteka munyonyonyo gamaze wakabi nze wakabi I mean, yes, oli wakabi naye oli bamugulire bamugulire omukakase osobola okyogera nga waali so that's how it is first of all uh, ekibuuzo kya fibe singenda kusaba nubiani aba kiddamu ekya apple fools day tumakinze sure tujja wano nga batugambye saawa ttaano ne tumakinze sure zimala kuyita mukaaga naffe tubeere sure nti si apple fools day kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunza okwogerako nammwe era devine jonawe batugambye tugenda kwogerako nammwe naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye so tuli basanyufu okwogerako nammwe banamawulire nze simanyi munamawulire nti ono wa politics obaki era mbasaba muleme kwawula bintu bino kubanga ekikoke kabadiko kakoka kebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako bweyogera ku bbeeyi togidde ku piki oba mumotoka oba something eyo bbeeyi lyamafuta bweyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics ogenda kuli ekyemisana leero bweyogera ku sente ezakawungo oba ez'omuceere ndi politics so mulekerawo byawula buli kyetwogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako nubian about firebase firebase weere ffe firebase n'abalala gye bali bangi eyo era nga wetwogerera wano studio zibeera open everyone is open to come and work with us though uh, industry yafunamu akatengo nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe abamu batyo okujja kufaya base oku recording abagamba ha e, eh, wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician fe tetuli ba politician tuli bantu ba bulijjo just lwakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala naye nga fire base weeri ba artist webali n'abayimbi era bemuwulira ba, ba daxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo bw'osanga zeekisi birangirangi ojja musanga ng'alina baatambula nabo era mu abo baatambula nabo nga era baddakisi bwe baatambulanga naffe timu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo era wona otunula mu vidiyo ojalabayo sita omupya naye nga otunula mu vidiyo ez'edda ng'omulaba yali mwana muto so fire base yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo waliwo omukulu eyava mu firebase emyaka abiri mugumu amanya bamuta kamya ignatius kolani vision group yava mu firebase emyaka mu biri kumi nagumu yavuddeyo n'akola intervyemu n'agamba nti ayagala omukulu bobi waine amusiime kamuyitako kyamaani osobola omusiima wano mu kamera usema <laughs> ntya agamba y'omu kubaali backbone ya firebase naye watuuka mbu ebiruubirirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo so ng'ayagala ove omusiime ye bw'agamba anti nje njagala nga munamawulire ombuuza ekibuuzo ngaoki substantiate nze nsobole okuddamu substantial tukubuze soka weerowooze <laughs> kati abayimbi tebakyasobola kulaba bakulota bulozi ekibuzo ekyokubiri <laughs> ekibuzo ekyokubiri yemukubuka bwe bayita alienskin iwe empiri kineesimisa eh. munange omuntu bwandootako bwabanga teyalose kibi omanya manya okuloota nga togiza omutuga so <laughs> oh yalose tuli mu studio thats not a bad dream its not a bad dream keep dreaming we, we should have dreams i'm just honored that i'm in somebody's dream you know let's see what the future holds about uh, alien skin ogamba ono toto wa ghetto ono eyakubwa ennyo yeah <laughs> i think is a talented young man give him chance adeserving a chance fena tukula abamu twali babandana nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance ne tetujaginga si nti wabulayo abatujaginga no abatujaginga baaliyo naye naabatuwa chance nze gwolaba bampazi second chance nga ngao bameka banange so tu transforminga netukula yino bobera omuntu okola ngaomuto bwokula nokola ngaomukulu so lwaki weewunya ngaomuto akoze ngaomuto kiyinza okuba kikiri acceptable sometimes naye its good to give chance not to dismiss naddala kati fe batoto bageta oveeyo tebamanyi omwana wage tajaawo tomanyi waka jakulidde tomanyi najayise kutuukawo naye natuukawo just nti atuusaawo mba ndowooza adeservinga chance bwaba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo magezi kigenyiza omumuwa kopa ebirungi ku nze ebibi obikyawe era obyewale you know at least nze artist omuto yena yena bwantunulira alaba olugendo alaba katonda mpadde omukisa nemberawo mm, nasooka okubeera sitandoza nga nyina emyaka kumi namwenda kagoma iwas 20 years wenakolera kagoma kati giwiseeyo myaka abiri mugumu nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi at least ndi example tyoliagamba ekino eh, bobi yasuula wano wano kwegamba feba artist nze naabalala bannange tulinga ekitabo okisomamu noolaba abagezi batugamba experience is a good teacher but nze mama wange yaŋŋamba nga experience is a good teacher to a full smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people you know so bwe ndaba bano ba artist abalala naddala bageto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga abiri egiyise so era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okuadvisinga omwana ali myaka egyo mugamba nti nokuba ddungi nokuba kyama naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gyemito kiyina effect mu maaso olina kyoba ozimba kati naye ultimately mumwe echance is a talented young man he deserves a chance